妈妈，妈妈。 Mamma! Hallå! Hallå! Det finns inget att äta. Mamma, alltså jag är skithungrig. Mamma! Tyst. Ja, swisha mig så jag kan handla då. Du kan inte gå ut mitt i vägen. Flytta på dig jävla unge, jag kunde ju kört på dig.